Wandpanelen worden steeds meer toegepast in interieurs. Lalegno introduceert dan ook hun nieuwe collectie wandpanelen op batibouw. We hebben een totaal van een tiental designs, waarvan er negen zijn in tek en eentje in eiken. De manier waarop de wandpanelen werden vervaardigd is een belangrijk aspect. De wandpanelen van Alenio werden vervaardigd op een 4 mm multiplex basis, waardoor ze eenvoudig aan de wand kunnen worden verkleefd of vanavond. Tik wordt voornamelijk gebruikt als wandbekleding, omdat het zich makkelijk leent in de productie voor wandpanelen, als ook het heeft een zeer decoratief karakter en heeft vele mogelijkheden om af te werken met olies of met lak. Gebrand hout is de nieuwe trend. Vaak wordt hiervoor larix gebruikt, maar Legno heeft hier geopteerd voor eik. Waarom? Omdat eik een zeer mooie en fijne nerfstructuur heeft na het verbranden.